ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio, ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi. Nicodino stai zitto! Che stiamo facendo un video! Ci... Basta! Ci troviamo... Spostiamo lui che sennò qua... Ci troviamo insieme con Luigi Lorusso, ecco. il primo vincitore del mi piace su Facebook perché se mettete mi piace alla mia pagina vincete i premi no come le altre pagine che mi danno un cazzo che, che si è vinto Luigi? si è vinto una, una cassetta a sua scelta di 10 euro di verdura e addirittura qualche tartufino bianco pregiato e ecco qua che siamo con la consegna che siamo con la consegna e con la nostra prima ricevuta omaggio per Luigi ecco qua registra eh. registrami te che ti stacca eh. a ah, un calore di registro io a te dai famo così anzi la ah, mettiamo qua te stai così io ti stacco la ricevuta come un vero negoziante guardate quanto sono serio a lei Oma ecco. omaggio signor Luigi a omaggio lei. è scritto omaggio omaggio dal signor Maggi ciao a tutti dall'orto Dio mettete mi piace che il 900 vince o un litrozzo, un litrozzo e mezzo di olio o 3, 4, 5 litri di vino sempre fatto da me, scegliete voi bella ah,